Hei, uh, astăzi vreau să improvizez despre a stagna uh, și mulțumesc Mireluș și uh, distracție plăcută în vacanță, că știu că ești în vacanță. Um, a stagna, m-am uitat pe Dexo Online și spune că înseamnă și asta ne nemișcat. Mm, mie nu mi se pare că există așa ceva pe lumea asta, adică să stai nemișcat. Deci, uh, ca, ca să zic așa, uh, a stagna nu există. Nu poți să spui despre nimic că stagnează, decât dacă te referi la pur și simplu la o clipă în care poate stagnează, dar clipa aia în, câți, în câte fracțiuni de secundă să se Uh, să, să se măsoare încât să, să se numească că gata, acum stagnezi, acum, acum, acum. Niciodată nu stagnezi, tot timpul ești în mișcare. Așa că dacă cineva îți spune că ai stagnat, să-i spui că nu e adevărat și că există verbe care câteodată nu au nicio logică. <laughs> Pentru tine ce înseamnă a stagna? Ceau!